Śpiewa wysokie dźwięki. Asia potwierdzi, zwłaszcza u dzieci to widoczne jest. Czyli śpiewa wysoko, no, głos się nie może wydostać. Więc teraz pamiętając o tym, chciałabym, że im wyżej, tym bardziej otwieramy buzię, zwłaszcza dolną szczękę i przytykamy ją do szyi. Dobrze? Na na na. Na na na. Everything that they're being told and done is not always When And it is something offensive and they feel like it shouldn't be something that they could do, you know, or, or they shouldn't be treated that way. When they're doing wrong. they take it over to знајам. As the chaplain, I can tell them. Yeah, чопајам, not their peers or friends, because sometimes your, your friends will always go with the crowd. And if you say anything against, oh, I feel bad or I'm sick, you don't want to reach out. zasypia cię deszczem Wiem, że głosy wsypują słów rany Bywasz mroczny najczęściej po zmierzchu Kiedy myśli się biją ściany Będę obok, jeżeli mnie zechcesz Jeśli nie chcesz, zostanę tuż z boku Błagam, powiedz, że myją cię deszcze O nic nie proś okay? So, so there are fewer of us, but we are louder than you are. It shouldn't be this way, so <laughs> we give you a chance to fix it, okay? Over.